тіркелікке қысым жасау яғни біз сайлауға түсеміз өзіміздің тіркелген партия ретінде құқығымызды пайдаланамыз бірақ билік өзінің ә, мүмкіндіктерін пайдаланып біздің жеңісімізді ұрлап алатын болса онда біз жеңісімізді талап етеміз я алаңда талап етеміз айналып келгенде алаң алаң ғой негізі біз алаңға шығу үшін де басымыз бірігіп жоқ қазір халық ендеше мысалға біз мысалға қтд ғой мысалға ше енді алаңға шақырып жатқан жалғыз ше мысалы қтд халық халықты тұрғыза алмады халық оянбайды халық әлі дайын емес сол халықты шығаратын халықты үйрету керек айналып келген кезде оны сіздер былай айналып өзенді айналып сайлау арқылы өйтті бүйтті дегенше неге тікесінен жол тікесінен жол ол жаңағыдай партия құрылмайды ең бірінші көрдіңіз ба міне мың бастамашы жоқ басып тастайды заңды түрде документтерін өткізіп алсын содан кейін барып тұрып алаңға шығады біздерге бірақ олар тиісе алмайды ана жолы ер адамдар шыққан кезінде алаңға не істеді олар барлығын автобусқа тиеп деп айдалаға апарып тастады ер азаматтарды рахмет молодцы вот эти мужики енді енді бір сұрақ айналып келгенде мысалға сіздер енді сіздерге күмән деген сол сөздің шындығы керек қой бәрімізге ел керек бізге дауласып бір бірімізді қырылып керек жоқ ертең алаңға шығатын қол ұстасып сізбен бізде бәрібір бізге между собой қырылуға болмайды өйткені Э, мынау диктаторлық режим бізді жеп жеп бара жатыр сондықтан менің айтарым бәрібір алаңда шешілетін болса алаңға халықты үйрету керек э, соның соның жолын істеу керек па негізінде оларға постоянно айтамын кешіресіз сөйлеп жатыр ғой конструктивный диалог халықпен неге істемейсіздер деп помните вот э, қайсы ана бір скверде простой халыққа митингке сол жерге мирный митингке рұқсат берді вот сол кезде сол кезде нұротанский отдельно берді сол кезде аналардың арасында постоянно мен жүретінмін олар мені өз алдына не бар мені ана жаққа жіберіп потом еще мына жақта еще мені митинг нұр отан прям әдемілеп өткізді әлі соған ашуым келеді соған жауап берсін деп отырмын нұр отан да жауап береді министерство да соған жауап берсін неге екіге бөлді халықпенен сөйлесу керек сен қандай жағдай қандай проблема деп неге олар соны шешпейді мен аяқтап аяқтап тастайын ба айт назарбаев диктатор білесіздер ғой диктатор конкретно ол мына биліктен оңайлықпен бере салмайды сіздерге көшеге шығып халық митингпен ала алмай жатқан кезде сіздерге столдың басында отырып сіздерге оны бере салмайды ол иә. ол ясно понятно енді, сіздер жаңағындай партия тіркелмей тіркелмей халықтың жандарыңызға қырық мың адам жинап билікке угроза создавать еткен кезде угроза сіздерді де экстремист деп жауып қайтадан екінші ктд болып шықпайсыздар ма ой сіз сіз деген біз дәл қазір өзімізге дәл енді дәл қазір біз сіз айтқан конституцияда берілген құқықтарымызды пайдаланып отырмыз яғни біз дәл қазір саяси партия құрғымыз келеді иә саяси партияның мақсаты ол билік жүйесін өзгерту біз өзгерткіміз келеді яғни дәл қазір біз жақтастарымызды жинағымыз келеді алаңда бес адам па елу адам тұрған дұрыс па жоқ қырық мың адам тұрған дұрыс па біздің сөзіміз қашан өтімді болады әуелі біз жақтастарымыз жинап алуымыз керек партия болып алуымыз керек иә біз қашпаймыз біз осы алаңда жүрген адамбыз оны біз танитындар біледі сондықтан иә сіздің айтқаныңыздың бәрімен келісемін назарбаев диктатор назарбаев жүйесін өзгерту керек яғни біз қазір жүйелі түрде партия құру арқылы және сол партияға өзгеріс қалайтын сіз сияқты жан